ではいただきますさて八黒温泉にやってきました前に八黒温泉らしきものが見えてるんだけど 嘘でしょケルあ男女別なんだなるほど婚約入る気満々できちゃった <laughs> 男女別だあ誰か入ってる流れ出てるダクダクと期待できるここに熊出そうえ入り口どこ と来たんだけどこっちかなあいや入口ないあれ一緒瞬合ってる <laughs> 一周したお男いた問題がありました テンション上がるちゃんと脱衣所もあります脱いじゃうかなラスターになった が加えてるいただきますすごい鉄臭がするこのビニールハウス感がたまらないね見てくださいこの湧いてる量ですね こと全部忘れられるねこの小さな四角ではここの凄さが伝えられないんです お湯加減もちょうどいいとても滑らかな染み込んでくる感じ